ahirete intikallerinin ardından geçen bir süre var. O süre boyunca Mekke'nin Arapları neler yaşamışlar biraz bundan bahsedeceğiz. Elbette ki Yakub Aleyhisselam geliyor hemen İshak Aleyhisselam'ın arkasından ama işte tam da bu devir sonu itibariyle Yakub Aleyhisselam'ın devrinin ilk dönemi olarak tabir edebileceğimiz bu süreçte Hz. İsmail Efendimiz'den sonra gelen onun atalarından da bahset, onun evlatlarından da bahsetmeden önce bir Mekke'nin Araplarından bahsetmek gerekiyor. Arapların bölge tarihi, bölge itibariyle artık yerleşmiş bir kavmiyet anlayışına kavuştuklarını görüyoruz. Çünkü Hz. İsmail Efendimiz bölgede 9 ayrı köy kuruyor. Bunları kurmaktaki maksadı ticaret yolu boyunca kervanların geliş ve gidişlerini kontrol ediyor olmak aynı zamanda kavmiyetçilik yani insanların bir arada yaşayabilme kültürlerini, birbirlerinden kız alıp verilmesini ve bu bölgeye sahip çıkma anlayışını geliştirmelerini sağlamaya çalışıyor Hz. İsmail Efendimiz. Ondan yadigar olan bu hakikat sonrasında Arap kabileleri olarak karşımıza çıkacak elbette. Çünkü bu kabilelerin kendi aralarındaki kız alıp verme süreçleri uzun bir dönem daha nadir görülecek her birisi kendi içerisinde yoğrulacak ve aradan geçen çok uzun zamanlar boyunca da artık bizler Siyer-i Nebi'nin kendi derslerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dönemine geldiğimizde bu kabilelerin temel özelliklerinden bahsediyor olacağız. Mekke Araplarının bu süreçte hem kuzeyden gelen e, Pers devletinin bir unsuru olan Kürdilerle olan ilişkisi, Beni İsrail'e karşı genellikle böyle bir uzaktan bakışma şeklinde bir anlayışı, Afrikalılarla olan yakın ilişkisi ve elbette uzak Asya'ya uzanan önemli yapı taşlarından bahsediyor olacağız. Yakup Aleyhisselam'a giden süreçteyiz. Aynı zamanda Firavun hanedanlığının da temellerinin atıldığı bir dönemdeyiz. Hz. İbrahim Efendimiz'den sonra Hz. İshak Efendimiz'i anlatırken bizler İsrail devletinin bugünkü bulmuş olduğu yerde Kudüs'te bir ordu, bir yapılanma kurduğu çabaladığını söylemiştik. Ama yine aynı dönemde İsrail'in bir de Mısır bölgesinde var olan Beni İsrail'i vardı ki onlar bu manada kendi yapılarını kurgulamaya gayret ediyorlardı. Aynı Pers devletinin içerisinde yaptıkları gibi, Pers yapılanması için ne yaptıkları gibi kendileri bir devlet kuramıyorlarsa etrafta var olan güç ve kuvvetle beraber hareket ederek onları yönlendirme şeklinde devam eden tarihsel bir süreçten bahsediyoruz. Bugün de 3 aşağı 5 yukarı çok farklı değil. Yani tarihte Yahudilerin tam anlamıyla devlet kurabildiği dönem tabiri caizse bu yakın 1940'lı yıllarda kurulmuş olan resmi olarak dünyanın tanıdığı İsrail Devleti. Bundan önce ise Firavunlar Grek kökenlilerdir ki o kökenin ne olduğundan bahsetmiştik. Şimdi Firavun hanedanlarının ilk yapı taşları, ilk oluşum süreçlerinden bahsediyoruz. Hemen ardından elbette ki bu süreç ilerleyecek çünkü Yakup Aleyhisselam dönemine geldik. Dolayısıyla Firavun hanedanlığının e, bugün anlayacağımız anlamıyla söylemek gerekirse kendilerini toparladıkları Akdeniz Havzası'ndaki ticareti yeniden ellerinde tutmaya başladıkları bir dönemden bahsediyoruz ki Sonrasında Beni İsrail'in peygamberlerine karşı zulmetmesinin ilk adımları Mısır'da böylece atılıyor. Mekke artık bir uğrak noktası. Hem Orta ve Güney Afrika'yı etkisi altına almış durumda hem Uzak Asya'yı. Aynı zamanda Kuzey Arap Yarım Adası'nın önemli bir etkileşim sürecini sağlamış. Yani bu manada Mekke önemli bir geçiş noktası haline gelmiş bir karasal boğaz olarak ifade etmek gerekiyor. Afrika'nın ve Orta Doğu'nun e, ve bugünkü Uzak Asya'nın merkezi hattı konumunda. Çünkü insanların ticaret bölgelerinde Afrika'daki ormanlara ulaşması, bu bölgelerdeki e, bazı şeyleri alıyor olmaları ve genellikle yine buraya doğru bir e, ürün geçişinin sağlanıyor olması. Bir diğer taraftan daha önce bahsetmiş olduğumuz devletlerin yıkılmasıyla buraların daha büyük bir sükunete kavuşmuş olması. Hz. İsmail Efendimiz bu noktada 3 önemli merkeze de Arapların ulaşmasını sağlıyor. Böylece Arapların Afrika ile ve Uzak Asya ile olan ilişkisi bugün değil ta geçmişten beri süre gelen bir gerçek. Efendim bu bölümde Beni İsrail'in bölgede yerleşimine izin verildi Gayet doğal bir süreç çünkü Hz. İsmail ve Hz. İshak Efendimiz kardeşler hac yoluyla gelmiş olan Beni İsrail'den bazılarının bu bölgede kalması Hz. İsmail Efendimizin cömertliğiyle beraber oluşmuş bir süreç. Ama Hz. İsmail Efendimiz bu manada gelen Beni İsrail'in kendi oluşumunu sağlamasına da izin vermiştir. Öyle ki sonrasında Yakup Aleyhisselam da bu bölgede insanların nasıl hizmetler götürdüğünü anlatıyor olacağız. Çünkü en temel problemimiz işte Beni İsrail'in bu tarihsel kırılımda ciddi şeylere zarar vermiş olması. Efendim artık yeni bir diller algoritması var. Çünkü bölgedeki diller artık birbirlerinden net bir şekilde ayrıldığı bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla tercümanlık fikrinin de doğmuş olduğu bir anlayış. Yani Araplar dünya tarihindeki ilk resmi diye tabir edebileceğimiz ya da iş olarak tercümanlık yapmayı seçmiş ve bunu meslek edinmiş olan bir halk olarak karşımıza geçiyor. Dolayısıyla Arap kavmindeki edebiyatın gelişimi daha bu tarihlerden başlayan bir süreç. Farklı dillerin sözlüklerinin yazılması, farklı dillerin öğrenilmesi ve öğretilmesi hususunda tabiri caizse Mekke ülkeler arası bir tercüme e, yetiştiricisi vasfına kavuşuyor ve meşhur tercümanlar bu bölgeden yetişiyorlar. E, tabii bu da yine Beni İsrail tarafından kendi üzerlerinde yoğrulacak ilerleyen bir vakitte. Sonuçta burada içip buradan Kudüs'e gidenler de var. Kudüs'ün geri kaldığı her noktada Mekke'den gitmiş olanların vermiş olduğu destek ne yazık ki Beni İsrail'e yontulan bir e, değere dönüşüyor. Arapçayı hor görseler de dönemin en iyi çevirmenleri bu manada Araplar olduğunu beyan etmek gerekiyor. Yakup Aleyhisselam'a kadar ki artık o sürece gelecek Kabe'de e, bir resim asma geleneği Hz. İsmail Efendimiz döneminden sonra böyle başlamak üzere. Yani gelen Grekler biz buraya bir figür assak, bir görüntü assak ya da işte bizim e, kendi bayraklarımızı assak, gelen giden insanların ve toplulukların bayrakları burada aslında olsa ne olur ki gibi söylemleri var. Beni İsrail de bu noktada ilginçtir. Her şeyi görselleştirme ve resimleştirme noktasında Greklere taş çıkartacak seviyede bir fikre sahipti. Dolayısıyla bu süreç içinde söylemek gerekirse Yakup Aleyhisselam bunu yasaklayarak cezalandırılana kadar bu böyle devam etmiştir. Ama Yakup Aleyhisselam bununla kalmıyor tabi. O yarım kalmış olan Kudüs'teki kaleyi de tamamlıyor. Ee, Medine Kalesi ayrı bir zaman diliminde yapıldı ama e, Hz. İsmail Efendimiz döneminde yerinin belirtildiğinde söylemekte fayda var. Efendim en başta Yakup Aleyhisselam işte bu dönemde bir zaptiye anlayışı ve ordu anlayışını Hz. İshak Efendimiz'den sonra kurgulamıştır. Arap milletlerine de bunu kabul ettirmek bahanesiyle bunu kabul ettirmek için pek çok defa doğruları anlatmaya gayret etmiştir ama Araplar bu noktada daha çok kavmiyetçilik özellikleriyle yani aşiret diye tabir edelim daha doğrusuyla aşiretler eliyle bu güvenliği sağlayabileceklerini iddia etmişlerdir. Dolayısıyla Arap e, toplulukları içerisinde bir polis ve ordu yapılanması Beni İsrail'de olduğu kadar etkili olmamıştır. Dolayısıyla hem e, şehirleşme sürecinin zannedildiği kadar kolay olamayacağı hem de bu noktada devletleşme sürecinden çok bir ve beraber olma hissinin daha çok oturmuş olduğu bir dönem. Ta ki Beni İsrail burayı da bir karmaşaya alıncaya kadar böyle devam ediyor olacak. Efendim hakikat sadece burada değil dünyanın bir başka ucunda. Uzak Asya'da bir peygamberler dönemi yaşayacağız. Ama o peygamberler dönemine gitmeden önce yarına bekleyeceğiz. Yarın devam ediyor olacağız. Bugünlük kalın sağlıcakla.